हेलो दोस्तों क्या अपना फ़ोन में लाइव वॉलपेपर लगाना चाहते हैं जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप भी लगा सकते हैं वीडियो देखिए स्किप मत कीजिएगा समझ में आपको नहीं आएगा तो आपके पास तो थेम सेफ होगा है नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो फिर सेटिंग में होगा तो देख लीजिएगा सेटिंग में भी थेम्स ही लिखा होगा इसका लोग कुछ नहीं मिलेगा जैसा कि आप लगा सकते हैं इसको थीम्स को कोई भी यहाँ पे लेकिन आपको वॉलपेपर लगाना है ना तो माई पैकेज पे क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद वॉलपेपर पे क्लिक कीजिएगा वॉलपेपर पे क्लिक कीजिए उसके बाद हाँ माई लाइव वॉलपेपर ऊपर में सबसे लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए ओके जैसे हमने पहले इतना प्लस करके रखा प्लस के आइकन देखिए नीचे पे है उस पर आप क्लिक कर सके लगा सकते हैं अपना जैसे कि हम दिखा देते हैं एक इसमें वीडियोस पे क्लिक कीजिए जो आपको वीडियो लेना है वो ले सकते हैं यहाँ देखिए जैसे कि हम इसे क्लिक करते हैं ओके देखिए क्लिक हो गया यहाँ करके चेन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए हो गया यहाँ पहले ही क्लिक करके रखे थे हाँ, फिर से जिसको आपको लगाना है जो भी वॉलपेपर को मान लीजिए हमको इसको लगाना है ओके देखिए जिस प्रकार से यहाँ देख रहा है उसी प्रकार से आपको स्क्रीन हम पे दिखेगा देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए आपको सेट द हेम स्क्रीन इसको क्लिक कीजिए बैक आ जाइए आप देख सकते हैं कि लाइव वॉलपेपर आपको लाइव वॉलपेपर के बारे में समझ में आ गया होगा तो आप अपना फ़ोन में लगा सकते हैं इससे बैटरी ज़्यादा खपत होती है और इसके अलावा और बहुत कुछ होती है बस इतना ही जानिए तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड मतलब लाइक कीजिएगा जैसे इससे पता चलता है कि हम कितना अच्छा वीडियो और बेहतर बना रहे हैं डिसलाइक तो और लाइक का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कीजिएगा ठीक है मैं अगला वीडियो फिर से जल्द ही लाऊंगा